さあゆりこ大河です皆さんこんにちは今日は大事なお知らせがありますがそれの前にご万戦にありがとうございますわすごい5万になったわすごいこんな日が来ましたよってやばってわびっくりしました本当にありがとうねやっぱりそういう日本 号の YouTube 始めた時にねやっぱいろんなものがあるよ外国人の顔でなんかこれこれで喋ってていいのかなって日本語でたくさんじゃないかなって思ってたんだけど結構いろんな応援のメッセージとかコメントとかすごく良かったなのでもうマンになってあ何がやりたいなって思ってうちのスタッフさんと喋ってて「お二人とかやらない?」って聞いてみたんですよということで 1月の10日オフ会をやりますイエーイでそれは東京東京はねそうだね私は東京だからねちょっと地方に住んでる方ねちょっと難しいかもしれないんだけど日曜日でやるし午後からでやると思います詳しい時間はね私のツイ i t t にぜひチェックしてくださいまたいろいろ書きますのであとは何がオフ会はねなんかトークの時間と クエスチョンの時間とあとはチェキの撮影の時間も作りたいと思いますのでぜひ参加してみてくださいあとは自分のグッズとか写真集も売りますのでぜひよかったらそこに買っていただいてサインも生でやりますよおいでプラス撮影会もちょっとやりたいと思いますまだコスプレは決まって ないんだけどコスプレのキャラクターするよりがなんかちょっとオリジナルで可愛い一緒かメイトちゃんをやろうかなって思ってるんですけど皆さんどうと思いますか ぜひコメントしてくださいあとは、うん、初めての YouTube のファンに会うのがすごく楽しみだしあやっぱりきっと違うんじゃないかなって思う今までのコスプレだけ私の名前知ってたの方と YouTube からの方と例えばオタクとかそういう逆に文化のギャップが興味が持ってる方はねみんな全然違うと思うからちょっとお楽しみ待ってます是非会いに来てください